Fizuddin, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Hai, saya Adin. Saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Okey, bye. Assalamualaikum. Hai, saya Akmal. Ah, selamat menyambut bulan puasa untuk umat Islam yang ada dekat Malaysia ni semua. Ah, saya Akmal daripada Escape Media mengucapkan selamat uh, berpuasa di bulan Ramadan. Ingat jangan makan besok puasa tau. Hi guys, assalamualaikum. I'm Daniel. I'm going to wish all of Muslims around the world, especially Malaysia, happy fasting. Don't eat and don't drink. Bye. Assalamualaikum. Saya Muhammad Muhammad Al-Hakim uh, Saya daripada tim Escape Film Production Saya ingin mengucapkan Selamat puasa kepada korang semua Yang kat luar sana kỳ vậy